принципі, я людина, яка так, як історик, мабуть, розуміла, що війна може бути і наближається. Як людина, я не вірив там навіть на відсоток абсолютно. І я розбудив дружину і сказав їй, що тільки не хвилюйся. І потім вона говорила, що вона відразу зрозуміла, про що мова. Ми розбудили дитину. Я пішов е, до батьків. Е, я розбудив батьків. Ну і ми стали просто дивитись новини, і там показували ці масові нальоти російської авіації, ракетні обстріли по аеропортах. Здавалося, що вся країна горить. Чомусь хотілося подзвонити кожному і просто перепитати, як почуваєтесь. І там я помітив, от з першого дня буквально, що багато хто паніці все ж таки піддався. Тобто люди були відверто перелякані. Я навіть не думав про те, наскільки це може затягтись вся ця ситуація, і е, питання, що я кудись поїду з Харкова, такого питання взагалі я собі не ставив. І першу ніч ми лягали в ліжка і спали спокійно, і другу так само. А потім настав третій день, і він був такий переломний тому що якась легка техніка російська, тігри прорвалась е, в місто і е, почали говорити про те, що з'явились ДРГ диверсійні групи. І от цей день він е, з одного боку налякав, звичайно, харків'ян, а з іншого боку, він показав, що місто не буде здаватись. Чітко чітка така громадянська позиція всіх, що ми боремось, і от відразу е, почали ми з друзями, але <clears throat> дуже різні чати, де завгодно в Телеграмі, в Вайбері. Буквально там навіть е, чат е, батьківський з класу моєї доньки. Люди почали спілкуватись, говорити небезпечніше. Але одночасно ці чати запрацювали фактично на користь якби спротиву, тобто така щільна взаємодія населення проти. Е, цих потенційних окупантів. Але якби в цей же день почало е, прилітати ракети, якісь обстріли по цивільних будинках. Знову ми теж почали користуватись підвалом, ну боячись в першу чергу за дитину, звичайно. У мене донька восьми років, і дружина не була перелякана, але звичайно хвилювалася за доньку. Тому е, і, і, і мене почали заганяти до цього підвалу час від часу. Значить, я спробував піти в тероборону. А, І пішов, запитав. Мене запитали, що я вмію, який досвід. Я сказав, що я е, вмію погано стріляти, не вмію водити. Мені сказали йти додому. От з теробороною не склалось. І я тоді вирішив, що як е, людина такого фаху гуманітарного я буду хоча б воювати словом. Я намагався про це говорити писати ці репортажі, буквально сидячи на в підвалі і там. Працювали гради, і я там дописував якісь там два речення, дружина знизу кричить Спустись. Я кажу, зараз трохи-трохи. Чого отак же сидячи в кутку і розмовляючи з журналісткою, я пам'ятаю, починаю працювати град, і вона мене запитує, що я відчуваю зараз. І я починаю їй Е, намагатись сказати, що я відчуваю злість в ці перші дні, але я не хочу, щоб е, ця злість настільки переповнила мене, щоб я е, жив ненавистю. Що тоді це зробить мене схожим на росіян, громадян Російської Федерації. Ці всі комунальні служби працювали просто ідеально. І люди в метро, і там, якщо десь вимикало, бо росіяни били по станціях з, з електропостачанням все це ремонтувалось відразу. Тобто з цим було все чудово. І з постачанням е, це, мабуть, і відповідальність така соціальна бізнесу. Теж все було налагоджено майже відразу, не призупинялось. То останні два дні, 8-9, ми почали відчувати, так як це кажуть, е, запах пороха. І тоді ми вирішили виїжджати. Десь на восьмий день ми почали про це говорити. Дізналися, що виїхати з Харкова неможливо. Люди бояться їхати машинами, тому що росіяни обстрілюють і машини спокійно, якісь диверсантські групи, хоча їх відловлюють, вони все одно десь десь вбили там цивільного одного, двох. І от я вирішив використати оцей проміжок часу з 6 до 9 і е, вивозити е, в цей час. Ем, машина приїхала вчасно, і ми. але починалася якась стрілянина. Працювала стрілкова зброя, і я почав думати, чи слід їхати от в цей момент. Вирішив, все одно їдемо. І от потім, від е, того моменту, як ми дійшли до машини і аж до Львова, ми не почули за дві доби жодного пострілу взагалі. Тобто, це був такий майже безпечний шлях. Я поки їхав в потязі. Там багато жінок, дітей. Вон, жінки плакали, казали про те, що Харкова немає. Я намагався їх заспокоїти. Нагадував їм приклад Другої світової, казав, що місто ще в порядку, ми відновимо його дуже швидко. Місто виглядає для мене мертвим, тому що люди виїхали з нього. Але я розумію, що це і навпаки, якби перевага. Бо люди врятовані, і харків'яни повернуться, і Харків знову оживе. Будівлі таке другорядне в цьому плані. От Я постійно тримаю зв'язок з рідними, які лишились. Мої батьки лишились там, мій брат з родиною, мій племінник з родиною. Ну, зовсім молодий хлопець 22 років. І я тримаю зв'язок, постійно розпитую, от начебто останні пару днів було таке затище. А так ситуація, звичайно, лишається напруженою. Єдиний варіант, який я припускаю, що я втрачу свій дім, це якщо, не дай Боже, Харків не буде українським. Це єдиний варіант. Тоді я буду це переживати як якусь втрату дому. А поки я е, відчуваю себе в своїй країні, і мій дім лишається моїм домом.